Друзья, снова рад всех видеть. Спасибо, что заходите в гости на канал, оставляйте свои комментарии, пишите вопросы. И сегодня очередное видео будет у нас по играм в казино. Это будет слот-аппарат. Не знаю, правильно прочитаю название Stars Classic Slot. И посмотрим, какие выпадения сегодня нас будут ожидать. Будет ли бонус, будет ли крупный выигрыш. В принципе, я думаю, что все, в принципе, увидим в данном видео. Поэтому приятно всем просмотра. Давайте смотреть.